Halleluja. Halleluja. Gud er god. Og det er da du skal si hele tida. Ja. Han er bare god hele tida. For hver den som påkaller hans navn Yes! Dere kan disse skriftene så utrolig godt, men husk på hva dere sier, da. <laughs> etter den andre og kjente ansikter. Og det er som og det her bak der har vi jo våre, vårt brudepar. Det er ganske <laughs> nygift. Det var godt å se dere. Her, eh, de jobber litt hardt, så de kom litt seint, men eh, de er her. Det er jeg veldig, veldig glad for. Eh, og godt å se Lilly. Veldig godt. Lenge siden. Og selvfølgelig alle sammen. Det er veldig godt å se alle sammen. Altså, det blir sånn, vi blir som en sånn kjempestor familie. Eh, og det er godt å, være sammen. Så nå i formiddag så skal vi egentlig Vi har ehm, Vi pleier å ha to sesjoner eh, hvor vi har en god pause imellom. Men denne gangen så, så gjør vi det sånn at eh, fordi at det er en del mennesker som ønsker seg samtale etterpå. De har kanskje ting de bærer på som de trenger å kanskje snakke om, spørre om, sånne ting. Så mange ganger så er det sånn at liksom etter denne her undervisningsdelen på formiddagen, så er det mennesker som har behov. Og da blir det gjerne sånn at mens alle andre da drar og spiser og finner på ting, så sitter jeg igjen og har samtaler med folk, og så, og så rekker vi liksom ikke et kveldsmøtet før det er sånn. Eh, og det er helt greit. Men vi vil gjerne ha at vi har luft nok imellom til at vi alle kan få lov til å gå oss en tur. Alle kan få lov å snakke sammen, alle kan få lov å spise. alle kan få lov til, Så derfor så, på en måte, vil det bli en ganske intens nå formiddag. Eh, og hvis du kjenner at oh, jeg skulle gjerne likt å hatt denne samtalen, eh, så må du si ifra. For vi står ikke i standby, og sier ifra. Lyst tar så at jeg trenger å snakke med noen, så vi kan be sammen. Om du trenger ti minutter, eller om du trenger en time, men du får ikke tre. Det skal være veldig spesielt. Men eh, det skal være mat etterpå. Etterpå der igjen. Så har eh, Indo Co ordna med litt mat etterpå der igjen, så det blir en sånn veldig sånn komprimert en. Så da vet du sånn cirka åssen disse tingene funker. Eh, jeg har eh, fått noe som jeg kjenner at det er ikke ferdig bearbeidet i meg enda. Så, eh, og det er noe sånn at, ja, men skal man dele det da? Ja, for jeg tenker oppenbaringen kommer underveis mens vi, mens vi sammen ser på disse tingene. Og jeg opplever det mange ganger at når jeg står sånn, så kommer tingene til meg etter hvert som så jeg håper i hvert fall at om det ikke er noen andre som får åpenbaring, så i hvert fall at én får jeg. <laughs> Egoistisk, vet du, hva man sier. Så vi hadde en veldig sterk kveld i går. Utrolig fantastisk. Vi, eh, vi eh, eh, la grunnvollen, for vi legger grunnvollen egentlig på fredag for å rydde en vei for at Den hellige ånd kan jobbe. Eh, men allikevel så Hellige ånd har jobba med dere som ikke fikk være her, for vi har bedt for dere. Så dere er klare i dag, rett og slett uansett. Men, eh, og det er mange ting, det er jobb, det er masse sånn som gjør at man ikke får med seg hele helga. Men det du får med deg, det får du med deg, og det jobber Gud med. Vi skal eh, inn i Skriften. Har du med deg Bibel, så skal du få lov å bli med meg inn. Jeg er veldig glad i Matteus, ja. Men eh, det er ikke dit vi skal. Vi skal faktisk til apostlenes gjerninger. Lurte jeg deg nå? Ja. ja, bra. Apostlenes gjerninger Det er egentlig helt feil eh, Jeg skal ikke bedrive og si at Bibelen er feil, altså, det er ikke det. Men, eh, altså, men apostlenes gjerninger det er på en måte litt feil beskrivelse. fordi det er ikke apostlenes gjerninger, det er Den hellige ånds gjerninger. Amen. Den hellige ånd som er i funksjon gjennom hele apostlenes gjerninger, så er det Den hellige ånds gjerninger gjennom Guds folk. Gjennom apostlene. Gjennom oss. Og det er så fantastisk, for det betyr at det er for alle. Det er ikke bare for apostlene. For det er noen som har trodd at det er for bare apostlene. vet du. Det er jo bare tull. Blir dere enige, folkens? Det er jo denne skapen her med oh, Det er godt jeg ikke er musiker. Apostlenes gjerninger. Retten og sletten. Skal vi se om jeg er på riktig Takk, Jesus. Apostlenes gjerninger, kapittel 12. Jeg liker å vente på deg, så du får muligheten til å slå opp. Det er ikke alle som utrolig med å slå opp i en bibel. Veldig mange er vant til å bruke sånne iPader og duppedingser og ting og tang for tida, så de kan ikke slå opp i sin bibel, og det Ja, jeg skal ikke si hva jeg mente om det. Så da vet du det. Vi trenger å kjenne vår bibel, vi må kjenne Skriftene, fordi at det står faktisk en del advarsler i forhold til det at det kommer folk for å føre oss vill. Og hvis ikke vi kjenner skriftene, vi bare kan på en måte mannakornet som kommer tippende inn på et eller annet klokkeslett på mobilen, så ser vi ikke eh, når vi faktisk kan risikere å bli lurt. Eh, og, og, kanskje misoppfatte ting, og kanskje bli, bli ført vill. Og det er viktig at vi kjenner skriftene. Og særlig i den tida som vi lever i nå, Eh, hvor, hvor, det er veldig mye av det her som er altså, Har Gud virkelig sagt? Eh, og vi må ha en kompromissløs tro. Og den må være planta i Skriften og ikke i våre erfaringer. Ikke i våre følelser og våre eh, minner. Den må være planta og rotfesta og grunnfesta i hva sier Guds ord. Eh, og derfor så, så, er det liksom, det er ikke noe sånn at ja, nå sier Solfrid at jeg må lese i åtte timer om dagen. Nei. Men jeg sier bruk Bibelen din. Kos deg med den. La Gud vise deg. La fingrene gå igjennom arkene og se på hva det står. I Bibelen og i Bibelens oversettelse så er det sånn at, at du finner altså så mye gull hvis du er villig til å leite. Og han vil lære deg og vise deg, ikke bare gjennom predikanten, men gjennom at han vil åpenbare sitt ord for deg personlig. Og du finner alt du trenger der. Og da hjelper det ikke med en sånn, unnskyld, en sånn iPad og disse duppedingsene som du ikke har noe som helst om i. Unnskyld. <laughs> Ja, jeg beklager. Jeg bare, det er bare sånn er det. Altså, jeg bruker mobilen, jeg, ja, men det er gjerne jeg bruker den, for jeg skal gjerne se flere oversettelser. Men jeg, jeg, jeg, går og legger meg med Bibelen. Altså, jeg beklager, jeg er fanatiker tydeligvis, Jeg legger meg med Bibelen. Det er sånn, jeg kan, jeg kan på en måte ligge med handa på Bibelen, og ha et eller annet sted rundt puta mi eller et eller annet sånt. Og det er særlig i sånne rides som vi er i nå. Så er det sånn at altså, andre tar bamsen, jeg tar Bibelen. Og bamsen. Ah, ja. Og bamsen. Ja, ja. Jeg er så heldig at jeg, at jeg får lov til å ha med meg min bedre halvdel. Han er resten av meg. Jeg er eh, kaotisk, han er flytende. Eh, <laughs> så jeg er veldig glad for å ha med meg Bjørn. Og eh, han går nå veldig stille rundt her, men fast der. <laughs> Eneste problemet var jeg hørte en bitte liten lite glimt her, at han prøvde å be for noen eh, på morgenen i dag, og da føyk det rett tilbake på han, så du har lov til å sende det i retur, og han tar imot med åpne armer. Ja, har du funnet Apostlenes gjerninger 12? Og jeg prata så lenge at hvis ikke du har funnet det nå, da, det, da må du ha forbønn. Ja. Takk, Jesus. Vi leser i sammenheng. Jeg liker å ha ting i sammenheng, og så drar vi ut det vi skal ha etterpå. Jeg leser ifra vers 1. På denne tiden la kong Herodes hånd på noen av menigheten og mishandlet dem. Jakob, Johannes' bror, drepte han med sverd. Og da Herodes så at det var til glede for judeerne, gikk han videre og grep også Peter. Det var i de usyrede brøds dager. Da han hadde grepet ham, satte han ham i fengsel og overga ham til fire vaktskift, hvert på fire mann, for at det skulle passe på ham. Etter påsken ville så Herodes føre ham fram for folket. I mellomtiden ble Peter holdt i fengselet, men Men det ble gjort inderlig bønn til Gud for ham av menigheten. Natten før Herodes skulle føre ham fram, sov Peter mellom to soldater. Han var bundet med to lenker, og det sto vaktmenn utenfor dørene og voktet fengselet. Og se, en Herrens engel sto der, og et lys skimte i fangerommet. Han støtte Peter i siden og vekket han opp og sa, 'Skynd deg å stå opp.' Og lenkene falt av hans hender. Og engelen sa til ham, 'Spenn beltet om deg og ta skoene på.' Han gjorde så. Og han sier til ham, 'Kast kappen om deg og følg meg.' Han gikk da ut og fulgte ham. Han forsto ikke at det som engelen gjorde, var virkelig, men trodde at han så et syn. De gikk forbi både den første og den andre vakten og kom til jernporten som førte ut til byen. Den åpnet seg av seg selv. De gikk ut og fortsatte én gate til endes, og plutselig forsvant engelen for ham. Ser du hva bønn kan gjøre? Lenker, dører Alt. Det bare førte ham gjennom og gjennom og gjennom og ut. Mm. Vi fortsetter. Da kom Peter til seg selv og sa, «Nå vet jeg for visst at Herren har utsendt sin engel og fridd meg ut av Herodes' hånd, og fra alt det som jødefolket har gått og ventet på.» Da Peter var blitt klar over dette, gikk han til Marias hus. Hun var mor til Johannes med tilnavnet Markus. Mange var samlet der og ba. Han banket på døren til porterommet, og en pike ved navn Rode kom ut for å høre etter. Da hun kjente igjen Peters stemme, glemte hun av bare glede å åpne døra men sprang inn og fortalte at Peter sto utenfor. De sa til henne, 'Du er fra sans og samling.' Men hun forsikret om at slik var det. Da sa de, 'Nei, det er hans engel.' Imens fortsatte Peter å banke på. Og da de åpnet og fikk se ham, ble de ute av seg selv av undring. Han ga tegn til dem med hånden at de skulle tie, og så fortalte han dem hvordan Herren hadde ført ham ut av fengselet, osv., osv., osv. Amen. Her er Guds folk i bønn. Og gjennom vedholdende bønn, gjennom utholdenhet, på kne, i bønn og i faste og samla så gjennom bønnen, selv om ikke de ser hva som foregår i det, usynlige, det som er usynlig for dem, så foregår det her altså en fantastisk ting. Tenk om de hadde stoppa! Så hadde han blitt oppdaga et eller annet sted der. Altså, men den vedvarende døren førte han gjennom den ene motstanden etter den andre. Dørene bare åpna seg av seg selv. Han gjorde ingenting sjøl for å få dette til. Var, jeg tror det var bønnene som bare førte han igjennom og ut og ut og ut. Og ikke bare liksom rett på utsida av porten heller, men det var liksom helt ned gata, som han virkelig kom forbi alle hindringene. Den blir ikke åpna. Hun på innsida er kjempebegeistra. forteller oss at bønnesvaret er her. Vi har ikke sett noe bønnesvar. Vi fortsetter å be, vi. Og det er sånn som det som, det som jeg føler at, at eh, denne døra som er stengt for Peter Det er vantroens dør. Disse troende menneskene klarte ikke å tro. Og vantroen gjorde at de turte ikke å åpne den døra. Vantroen stenger døra inn til bønnesvaret, eller ut om du vil. Det stenger noe i oss. Vi vet at Gud kan. Vi vet at Han vil. Vi vet hva ordet sier. Vi vet at Han har delt Rødehavet. Vi vet at det er kommet jordskjelv. Vi vet alle disse tingene som er mulig for Gud. Men så er det denne døra som vi stadig står der og stanger i. Vi blir på hvordan i alle dager skal vi komme gjennom den? Og vantro, sier Bibelen. Og nå er det noe det ikke blir så hyggelig, da, for nå tenker du, begynner du å vri deg på stolen. For det står at vantro er Noen som vet det? Synd. Ja. Nei, der kommer det fæle ordet som vi ikke liker. Synd. Hvorfor er vantro synd? Jo, fordi det holder oss borte borte fra å ta imot det Gud har. Det gjør at vi har det der, men vi greier ikke å komme forbi den herre barrieren av denne døra. Og det er trygt å be. Men du skjønner at disse folkene de satt jo der kanskje på kne, og de var Men det var noe som måtte skje. Det som måtte skje, var at de måtte reise seg opp fra knærne sine og bevege seg og åpne den døra. drømmesvaret som du venter på, det kanskje står rett på utsida din vantros dør og venter bare på at du skal si OK, kom inn. Jeg syns det er så Altså, jeg kjenner jo på dette veldig i livet mitt sjøl, da. For jeg tror Gud får veldig svære ting. Altså veldig fram De, de, de, de er veldig Jeg tør nesten ikke å sette ord på hvor store de er. Fordi at eh, jeg har hørt Jeg har lest Bibelen. Og jeg har hørt rykter etter Bibelen ble skrevet, hvordan Guds folk har stått i de mest vanvittige, fantastiske ting med Gud. Jeg har hørt om beinstumper som vokser ut. Jeg har hørt om mennesker som ikke har hatt øyer inni øyehulene, som plutselig har fått øyer. Jeg har hørt om at lamme har reist seg og blitt vært helt perfekte der og da. Jeg har sett bilder på skjermen av forskjellige ting og tang. Og jeg tenkte Ja, men hvorfor? Mm. Jeg, jeg, vil, jeg, vil, jeg, vil, se det òg. For det er det normale. Jeg vil at demente plutselig blir bare helt pff, Og så er de helt klare. Jeg vil se at angst bare, bare smuldrer opp og forsvinner i et nu. Jeg vil se det. Hvorfor? Fordi jeg vet at den Gud jeg tror på, han er mektig. Han er allmektig. Det er ingenting for ham. Og da tenker jeg Gud, vis oss hva som er til hinder. Vis oss hva som står i veien. Vis meg. Begynn med meg. Og jeg kjenner det mange ganger at jeg er som denne her menigheten som ligger på kne og ber og ber og ber og ber og ber og ber. Og ser ikke at svaret er rett på utsida og står og banker. Jeg tør nesten ikke å åpne, for jeg er så redd det ikke skal være noen der. jeg hadde en utrolig fantastisk tanke, skjønner du. Oi, kjære Gud. Uh. Jo. Mathias. denne saken her, sånn, for det, det er sånn mm. Matteus evangelium, kapittel 17. Vi var der i går og snakka om dette her med hvordan de var med Jesus opp i herligheten. Og så kommer de da ned, Jesus og disse her tre mennene. Og når de kommer ned, så oppstår det en situasjon. Fra vers 14 står det Da de var kommet til folkemengden, kom en mann fram til ham og falt på kne for ham og sa, Herre, forbarm deg over sønnen min. Han er månesyk og lider ille, for ofte faller han i ilden og ofte i vannet. Altså, månesyk er epilepsi, da. Jeg brakte ham til disiplene dine, men de var ikke i stand til å helbrede ham. Da svarte Jesus og sa, åh, du vantro og fordervede slekt, hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg tåle dere? Før han hit til meg. Og Jesus truet ham, og den onde anden for ut av ham, og gutten ble helbredet fra samme stund. Da disiplene ble alene med Jesus, gikk de til ham og spurte, hvorfor kunne ikke vi drive den ut? Han sa til dem, for deres vantros skyld. Sannelig sier jeg dere, om dere har tro som et sennepsfrø, kan dere si til dette fjellet:" Flytt deg herfra og dit, og det skal flytte seg, og ingenting skal være umulig for dere. Men dette slaget farer ikke ut uten ved bønn og faste. Og her begynte jeg å se hva det står. Når jeg har lest denne bibelen opp og ned og i mente nå i 17 år, nærmer seg 18 vel, og det er noen ganger altså, Du leser og leser og leser og tenker Har jeg lest det egentlig? For når du plutselig begynner å se hva det egentlig står, så gjør vi verdens land. Hvordan har jeg rota meg bort? For eh, akkurat denne historien her Så de fleste de henger seg opp i at her er det altså dette slaget. Altså denne slags demon, eller denne slags sykdom, denne slaget farer ikke ut uten ved bønn og faste. Er det ikke det vi har lært? At Jesus han sier det til dem. Dette er slaget. Dette er slaget. Ja, dette, ja. er slaget. Nei, dette er slaget. Ja. Så, han, så vi tenker at han underviser disiplene sine om at ja, gutter, det er flott det at dere har lært så mye og alt dette her, men altså akkurat dette slaget her, gutter, det er umulig. Denne type sykdom, denne type problem, det er helt umulig. Dette her kommer ikke til å gå bra. Det eneste du må gjøre, er rett i bønn og faste. Altså. Mhm. Det er ikke noe annet å gjøre her. Litt før så har han sagt om du har tro som et sennepsfrø. Snakker han mot seg sjøl? I det ene øyeblikket så er det så enkelt. Og det andre øyeblikket så er det sånn Ja, bønn og faste. Og alle kjenner liksom Abba rykket bare kommer der og bare Å, ja, endelig noe vi kan gjøre. Men når han sier 'dette slaget', hva er det han sier? Begynnelsen av vers 20. For deres vantros skyld. Det er vantroen han snakker om. Denne type vantro, denne type dør som hindrer deg i å få forløst ditt bønnesvar, det slaget farer ikke ut Vantro farer ikke ut. Det er ikke snakk om en form for sykdommer. Ingenting skal være umulig for dere, sier han. Ingenting. Skulle det plutselig være én ting som du må ha bønn og faste for? Hva er det for noe? Prater han mot seg sjøl? Han snakker om vantro her. Hvorfor kunne ikke vi Ikke sant? Vers 17. Og du vantro, for der var slekt. Altså, det er jo vantroen Jesus blir sånn Åh! Denne døra som han sier bank på, skal det bli lukket opp for dere? Vantroen som står der i veien, som heter Ja, jeg vet at Gud kan, men Men Jeg veit at alt er mulig, men Det er denne vantroens dør, og det er ikke noe sånn bare pekefinger 'Å, du vantro fæl'. Det er bare sånn Hallo, folkens. Jeg viser dere noe her. Se, det er en dør her. Den kan du få åpne. Det er et tilbud. Mm. Han viser deg. Her har du mulighet til å åpne som det er nødvendig. Hvor du samtaler med han i nærværet, om det så er time etter time, i uke etter uke, ettersom han leder deg. Men det fører deg så tett innpå hans ansikt at ingen kan, kan skille dere på noe som helst vis. Det fører deg så tett inn. Dette slaget farer ikke ut uten at du er sammen med meg, sier Jesus inntil meg. La meg fylle deg. La meg berøre deg. La meg, la meg liksom gjøre mitt avtrykk på deg og gjennomsyre deg fullstendig. Og det får du kun i den type bønn og faste som ikke handler om mat og det tar ikke smak, ikke rør ikke. Altså, det er jo dette er greit. Jeg går mange ganger i sånn faste. Jeg, går, altså, jeg, har, jeg bruker faste. Men det betyr ikke egentlig ytre ting. Det betyr at deg selv til side og sier 'Jeg blir her'. Inntil jeg kjenner at du slipper tak, og at jeg kan få lov å løpe med bønnesvar. Jeg blir her med hele mitt hjerte, mitt sinn, med alt jeg eier og har. For jeg ønsker å bryte gjennom den vantroen. Jeg skal se det! Jeg skal se disse tinga skje. Jeg skal se familien min frelst. Jeg har familie som ikke er frelst. Jeg skal se det! Jeg skal. Jeg kjenner jeg banker og banker og banker og tenker Gud, du har gitt oss et løfte. Og istedenfor å stå der og famle hvor, ikke sant, så føler jeg at det her sånn så viser Jesus oss en dør. En helt utrolig dør. Jeg skal lese det en gang til, og så leser du med dette som jeg hadde. Ha det i bakhodet. Da de var kommet til folkemengden kom en mann fram til ham og falt på kne for ham og sa, Herre, forbarm deg over sønnen min. Han er månesyk og lider eh, ille, for ofte faller han i ilden og ofte i vannet. Jeg brakte ham til disiplene dine, men de var ikke i stand til å helbrede ham. Da svarte Jesus og sa, Åh, du vantro og fordervede slekt. Hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg tåle dere? Før han hit til meg. Og Jesus truet ham, og den onde anden for ut av ham, og gutten ble helbredet fra samme stund. Nå må du få med deg hva det står. Da disiplene ble alene med Jesus, gikk de til ham og spurte, 'Hvorfor kunne ikke vi drive den ut?' Han sa til dem, 'For deres vantros skyld!' Utropstegn. Sannelig sier jeg det. Om dere har tro som et sennepsfrø, så kan dere si til dette fjellet 'flytt deg herfra og dit'. Og det skal flytte seg. Og ingenting skal være umulig for deg. Mm. Men dette slaget farer ikke ut uten ved bønn og faste. Mm. Kom inn i nærværet. Bli i nærværet. Ikke la deg distrahere at du skulle ha tatt dem telefon og skulle ha gjort ditt og skulle ha gjort alt dette her. Bli værende i nærværet. Mm og bank på inntil du kjenner at du bryter igjennom. La han føle deg så tett opp til ansiktet sitt at all vantro bare forsvinner. Og du tenker alt er mulig for den som tror, fordi Jesus har sagt det. Ja. Skal du få lov å tygge litt på de tinga der? Skal vi ta en sånn bitte liten pause? De har en